Вітіскоп. Алонсо вже пропонує команда Феррарі, яку я теж думаю в цьому списку варто помітити. Це команда, яка розчарувала від старту чемпіонату. Вона знову не побудувала болід гідний Фернандо Алонсо. Вона йому пропонує 30 мільйонів доларів. За сезон це ті гроші, які вони колись заплатили за Шумахера ще у 96-му році. Але з тих пір не було такого високооплачуваного пілота, як е, нині пропонують Фернандо Алонсо. Е, це своєрідна гра Алонсо, його е, його менеджера і е, команди Макларен, яка теж намагається підписати Фернандо. Мені кажется, Фернандо Алонсо вже самому потрібно предлагати 30 мільйонів в той команді, яка дасть йому, титул. Да. Я не думаю, що він піде із Феррарі. Я був впевнений у цьому на початку сезону, тепер я не думаю, що це станеться. Да. Ну, все-таки э, он уже не, далеко не самый молодой пилот. И уходить куда-то и еще тратить год, два, три-четыре никто не знает, да, сколько, для того, чтобы иметь, э, пройти вот этот путь построения чемпионской машины, да, как это было с Шумахером в свое время. Вот. Не знаю. К сожалению, сейчас э, показывает такую форму, что даже если ты перейдешь в какую-то другую команду, да, для того, чтобы догнать Мерседес, нужно приложить там, сумасшедших усилий. Вот, то есть должна хотя бы это должен быть Red Bull, либо Williams. Ну, я грубо говорю, да, на на сегодняшний день те команды, которые максимально близко находятся к Мерседесу. Ну, Red Bull не варіант. У них є контракти із Рікардо і з Фетелем. А, Вільямс це такий самий варіант, як і Макларен. Команда а, кіт у мішку. Що буде наступного року, важко сказати. Хоча а, потенційно у них вже є база, є Мерседес, є непогане шасі, є команда, яка вже зараз вчиться знову здобувати результат. Але е, я не думаю, що Алонсо ризикне аж настільки, що піти в команду, яка так довго нічого не вигравала. А Макларен команда, яка завжди може здивувати зі знаком мінус, маючи хороший боліт побудувати абсолютно невдалу машину. І в них, згадаємо, з 99-го року два титули: чемпіонський Хемілтона і чемпіонський Хакнін. Все. Хоча ми весь час говоримо, що це команда топ-рівня але їй весь час чогось не вистачає. Да, еще пару лет назад она заканчивала сезон с лучшей машиной. Так. Тому Феррарі, мабуть, єдиний варіант для нього. Да. Ну, полностью а согласен. хто буде його напарником наступного року? Все ж Вот, таки я думаю, залишить що- Кімі чи ні? Я думаю, что в топ-дно еще надо вносить, обязательно нужно вносить Кими Райканина. Это, конечно, человек, который абсолютно не... се- Ну, по- вот по моему личному впечатлению, э, Э, абсолютно несерьезно относится к своей работе. Э, показательный момент был да, на гонке в Сильверстоуне, когда человек, когда каждый пилот обходит, объезжает на велосипеде, неважно каким образом, но он контролирует состояние трассы, смотрит, где же постоянно, то есть на каждом же гран-при ну, там, э, меняют форматы поребриков вот, и тому подобное. Человек этого не делает, и, собственно, он пожинает плоды э, своей халатности, отношения. Раніше він на цьому виїжджав, плюс заробив репутацію, яка подобається фанам. Але зараз це не працює. Да, ну, Цього- э, цього замало. она может нравиться фанам, когда ты постоянно в объективах телекамер, а не тогда, когда ты финишировал, Ну, і фи- коли в тебе є финишируешь. результат. Да, да. А в данном случае, конечно, Кими не показывает. То есть непонятно, чем человек занят. Э, недавно появились слухи, да, что у него там, ну, может быть, э, он занят семейными делами, потому что у него в скором времени будет ребенок. В общем, не знаю, для меня это большая загадка, но с теми надеждами, с которыми брали и говорили о паре пілотів Феррарі, як о лучшій парі пілотів. Вот, сейчас По ми, факту, конечно... це е, найслабша пара пілотів, якщо говорити про лідера команди і другого гонщика, тому що відстань найбільша і за очками, і е, одна із найбільших в форматі кваліфікації. Стабільно Алонсо привозить Кімі Райкону 9-2 в кваліфікаціях, 11-0 в гонках. Такого немає в жодній іншій парі пілотів. І е, Кімі має конкурента. Це вся Жуль Б'янкі. Я думаю, що команда Феррер розглядає його, розглядає Ніка Хюлькенберга, як би це смішно не звучало, тому що його розглядають спочатку його ж кар'єру в Формулі 1, але нікуди не беруть. І дуже ймовірно, що він залишиться в команді Форс Індія. Проблема у Феррарі ще в тому, що вони дуже багато платять кімі. Хтось непогано порахував, скільки за одне очко витрачає команда на пілота. І Кімі тут коштує Феррарі 800 тисяч євро за кожен зароблений бал. Алонсо значно менше, там виходить щось більше сотні. Ну, звісно, очок у Алонсо домінантно більше в порівнянні з Кімі Райканом. Вітіскоп спортивне відео.